Recordo de momentos lindos Me lembro quando me abraçavas Que agora me sinto sozinho Choro pelos cantos da casa Recordo de momentos lindos Me lembro quando me abraçavas distant remember me. Recordo de momentos lindos. Me lembro quando me abraçavas. Agora que me encontro sozinho, choro pelos cantores da casa.